jama'a assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a masu saurare akan wannan shafi na sarki zaki mkk jama'a barkanmu da safiya barkanmu da safiya jama'a to ah, gaskiya ina da maganganu da ya kamata in yi lalle kan ya kamata a sa hankali don allah jama'a lalle ya kamata a sa hankali sosai uh, waɗanda ke kan youtube a kan ababen da ke faruwa kan youtube ko da na ɓoye hoton shi wannan samarin da ya turo min wannan da wasu ababa haka akwai abin da yawanci aka turo mini na ga jama'a da yawa na ta turo mini amma shi zama na abu ɗaya shi na ɗauki na mutum ɗaya zan nuna don allah irin wanga ba ba ku bar abin da yasa nake wanga magana yawanci kuna zuwa kan youtube abinda malumma suke yi malamai suka yi shi ku saka a kan youtube wala Allah kuma ku samu kuɗi ana biyan ku da wasu ababa amma kuna ƙoƙarin ku kuna yada addinin musulunci kuna yada abin da ke faruwa amma ku ban sa karya cikin irin ababen da kuke ban sani ba ban san wani irin sako ne haka yau kaman 4 days ko 3 days wani ya turo mini da irin ababa haka irin haka amma na Eh, sharif sani jambulo wannan ba zan yi nuna ba saboda wannan tsirarcin mace ne gaba ɗaya tsirarci ba funtun ga da hotonsa da wasu ababa ban san wani sako me shi yake son ya sayan mini ba ya kamata in kana son ka sayan mini sako ka turo min da sako in yadar in irin abu haka ne in baka kaka nuna mini kai dai kawo mini original karatun da malamin ya yi ko kuma a'a ka yi audio kan abin da kake son ka faɗa mini in faɗi wa jama'an duniya na ga mutane da suke turo mini ababa yau haka ina gani wallahi in ba zan karya ba za su fi ashirin mutane daban-daban ana turo ba san wani irin sako ne suke so su turo mini ba kaga hoton malam aminu daurawa da tsirarcin wata mace wanga ban san me wani sako ba ne ina gani haka bai dace ba ina ganin haka bai dace ba ban san me ake so wani sako suke kuke son ku turo mini ba amma ku je ku saka hoton shi da abu haka kan ko da kini da shi ni na batijja ne yana dan ɗari eh, ɗan izala malamin izala kaga abinda bai dace ba bai dace ba ne bai dace bai dace ba ne malami ne ko ba haka ba amma a haka wani kwanaki ina nan wani ya kira ni na ga yana ta kira na yana ta kira na wallahi jama'a mutumin ya kira ni ya kira ina gani ya, kira ni ban san adadin ba kuma lokacin she ina abu gaskiya ba bai kamata man da kiran ba saboda wannan abin da nake yi amma kiran ya yi yawa in kashe waya kunna ina daukan wayansa wallahi sarki zaki baka ci mana gori ba baka ci goro ba wani goro wani goro namijin goro ko farin goro ko jan goro zan mai da abin ma wasa amma shi ba ba wasa fa yi ba ya yi serious anya za ka yi mana haka eh shi na ce mene muku wai gashi ana ana yadawa kan youtube cewa wai sarki zaki zai bar ɗarika tijjani na ce ni in bar ɗarika tijjaniya an ka ce in bar ka Tijaniya? ai kaman ka ce na bar musulunci kenan saboda ni ni <laughs> da shi zan mutu kuma da shi zan tashi kaga ga ga irin shi gashi nan nan kun gani bari ina yake gashi nan kun gani wai eh, eh, sarki zaki sarki zaki zai bar zai bar ɗarika tijjaniya which ya in za ka je ka nemi kuɗi kan youtube shi ka je ka kara da ƙarya ciki da wasu ababa shi na rasa ina gani anan ba za ku gan shi da kyau ba a nan barin juya kamaran ku gan shi da kyau ka gani wai sarki zaki sarki zaki zai bar ɗarika eh, eh, nonsense ni da ɗarika tijaniya ai shirki yau ma saboda in ka ce in bar ɗarika tijaniya kamar ka ce in bar la ilaha illallah muhammad la ilaha illallah kenan muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar ka ce in bar istighfari kenan kamar ka kamar ka ce in bar salatin annabi annabi sallallahu alaihi wasallam kenan to abin da ka tijjaniya ni nake da hujja ta kumsa kenan yasa in ka je kana yada wanga baba kan youtube Shin na rasa kai wani irin mutum ne wane ne kura amma ni wannan duka ni bai dame ni ba ka gani ko wai sarki zaki zai bar ɗarika mutumin nan ya kira ni ta cin sababi ya kira ni ya hushi ya ta cin sababi ya hushi to yana fitowa da irin fake news haka da kuke yadawa kan banga nan shak sharif jambulo wallahi ba zan ya nuna muku anan ba wallahi ba zan yi nuna muku a nan ba wani irin sako ne <laughs> islam toloba my lovely brother wani irin sako ne mutum kake son ka aiko ka turo mini shi ka je ka irin wannan kaka turo mini turo mini abin da abin da ake faɗa abin da yake amma kamar kan da suka yi malamin daura wannan gaskiya gaskiya to me wallahi bai dace ba ban san wani irin sako gaskiya ban sani ba har yanzu wani irin sako ne ake ta yadawa kan YouTube ake ta yadawa kuma wasu mashi suna share kan Facebook ana abin da yasa ku ga na gaji wallahi na fito na zo nake wannan magana na mutane suka turo mini sun fi ashirin numbers daban-daban kuma na san kamin tashi da safe wallahi na san an turo na san zai fi ɗari ma kamin in tashi kamin gari ya waye kamin gari ya waye wurin mu wurin ku dai gari ya waye amma wurin mu kamin gari ya waye na san za don Allah kan wani ya turo mini wannan iya message din in kana so ka turo mini full ko kuma maganan da ya ko kuma abin da kake ake son a turo mini shi muke bukata shi ya kamata ka turo mini amma wayannan da ake ta turo mini nan gaskiya ban da bukatan shi ban san abin da yasa ban san saboda nan Sheikh Sharif Jambulo da aka turo mini da yake ni ban san har yanzu ban ji ba har yanzu ban ji ba saboda kana tsammani abin da ka turo mini in ma zan in za saka kan shafin sarki zaki kana tsammani wannan da ka turo mini ni na saka kan shafi ne ai wannan ka turo ne ba zan saka ba wannan ai ba zan saka ba wallahi kashin gaskiya wannan ne ba zan saka ba ba zan saka shi <laughs> ba zan saka shi eh, a shafi na ba ba zan saka wannan a shafi na ba gaskiya yasa ban sani ba me me shike son ya turo mini haka na shek cherry john bulwa ka turo wala su ma da yinna kamar ah nonsense yana ka turo min da wanga abu kamar irin fake news da ake kamar kada ne magana na <laughs> wannan malami haka kwanaki kuka ga har na kiya na fito na video aka ta turowa aka ta yadawa wani shek abul fata ya samu asari ya mutu wallahi tallahi shi naje je kuma abin da yasa baka gana fito na zo na magana wani wani ya fito kan facebook fa din <laughs> wani ya fito kan facebook wallahi ya zo na magana wai za yi makokin shek abul fata har yana gwada hoton wai shek abul fata ya rasu kaga wanga sosomi abu kan youtube ne o kan youtube ake sosomi wannan abu duka kan youtube ne sosomi wannan abu duka kan youtube ne wallahi kun ga kwanaki har nazo na yi video nake cewa ya kuke yada wannan abu ka kuma har na gayyace Sheikh Abdul Fatai ya fito zo magana ya ce wallahi sarki zaki ba shi bane wani dan uwansa ne ya samu hasari da wani mota kuma lalle wannan mota mota shi eh, Sheikh Abdul Fatai amma yana nan yana nan raye aka ji ana makokin shi kan Facebook ana makokin shi kan YouTube ana makokin shi kan facebook ana makokin shi kan youtube shine na shine irin nawa irin nawan kenan ka je kana yadawa kana kan youtube ka wala Allah story da za zo a ji daban amma topicin da kasa kuma daban wani sarki zaki <laughs> zai zai bar an na gode ba wallahi da yanzu ba na gane Hausa Allah saka maka na gode da baka ce na bar ba na bar ka tijaniya ba wani sarki zaki zai bar ka tijaniya to barin gaya muku wallahi ni da ka tijaniya wallahi sheki yauma saboda ni in ka ce in bar ka tijjaniya hujja ina akwai hujjoji da aka in ka ce in bar ka tijjaniya ne hujjan da na sani abin da ake kiransa ka tijjaniya ta kumshi ababa uku kawai la ilaha illallah istighfari da salatin annabi to yanzu yanzu in ka ce min in bar ka tijjaniya ni a wurina kaman ka ce min bar musulunci ke kaman ka ce ka san kuma wannan kuma ba zai yiwu ba ka ji kawai an ana la ilaha illallah an an daga wani makara na san ba yanzu ba ya ba yanzu ba ni ne amma ba yanzu ba ba yanzu ba <laughs> yanzu ba shekara da shekaru eh shekaru shekaru da yawa yana zuwa insha Allah eh to wannan lokaci zaka ce mun bar ɗarika tijaniya a duniya kenan amma sakamakon shi na wurin Allah to wannan kana da daman ka je ka saka wannan amma a jiya na yadawa ku bari wasu su yi wushi kamar irin na don Allah don annabi yan YouTube don Allah ku ya tara don Allah don annabi ku ya tara wani irin news news da kuke post tunan gaskiya yana kawo yana kawo fitina wallahi yana kawo fitina wani news news da kuke yana kawo yana kawo fitina don Allah don annabi don Allah don annabi don Allah don annabi to ga wani bawa Allah wani sarki zaki wanda baya dariƙa ba musulmi ba haka na ce ba ban ce ma wani ya bar izala ba ban ce ma wani ya bar shi'a ba <laughs> amma ni na ce in ka ce in bar ka tijjaniya wallahi kamar ka ce in bar musulunci kenan amma ai ba shi ke nufin cewa kamar na ce ma wani ai jama'a ba wa Allah da ka rubuta wannan gaskiya ka tuno da hankali da ni ku ji maganar nan a baki na ni in ka ce in bar ka tijjaniya kamar ka ce in bar musulunci kenan ni a wuri na kenan amma ban ce wani kaga ne ne <laughs> ba ruwa na a ban ce akidan ka da kake yi ba musu ba haka na ce ba ba haka na ce ba kana da kai ma hujjanka da ka tsaya kan ka abinda sa muka bude wannan shafi kenan kowa na zuwa yana baza kolinsa kowa na kawo hujjojinsa hujjanka tana da karfi ta kama hankalinka haka ne hujjan malamin shi'a ta kama hankalinsa yana da hujjarsa haka ne hujja na na ga tijjaniya ta kama hankali na haka ne ina nan dindindin dindindin na to ni ma hujja ke, hesa ka gane kowa da ka kaga har yanzu akwai wayan da ke kira na ce wala sarki zaki ya kamata ka ya akidanka ka zama neutral in kana program ina zama neutral saboda anan ana zuwa ana magana shi tijan ina zaune anan in tashi da bace rayuwa amma ya zan yi amma faɗin cewa ni ba tijani ne ba zan ɓoye ba wallahi ni ba zan ɓoye ba ka gani ko ehe shasa ina nan kuma wani ya ce to na ce na shi tijjani to haka kuma ina nan ana zuwa a zuwa magana shek ibn taimiya wannan <laughs> kai ma shek gaji zafin shi <laughs> to <laughs> abin ya balance kenan to amma kai kai ka zo ka fadi na wane kai an fadi naka sai ka ce ba ya adalci ba ko kuma a kai an zo an fadi na ibnu taymiya kai kuma za faɗi eh, ka zo ka fadi na ibnu taymiya kai kuma za fadi naka sai ka ce kuma ba ya adalci ba a kowa kowa ya kwashe nashi kowa ya ɗauki nashi shi yasa jama'a saboda Allah on a serious serious note ko da kuke kan YouTube ko da kuke kan YouTube don Allah don Annabi ba she ka sa wani mummuna ko kuma wani topic mai karfi sannan za a zo a kalli abin da kake yi ba no no no no no ba she ka sa ba dan Allah dan annabi ba she ka sa ba saboda yau ban san wani gaskiya ban sani ba shi yasa nake nafto nake wanga saboda na san yanzu aka mutane suka turo mini na ce sun kai ashirin to kamin gari ya waya wurin mu na san mutane da yawa za su turo mini da yawa don Allah ku da za ku turo ku turo mini ku turo mini me kuke nu me ake nufi da haka malam gayi malam gayi na sarki zaki don Allah me ake nufi mm, sakon da kuke son ku turo mini wai gaban mace wa iyaz billah gaban mace ya fi ko ina muni a jikin me <laughs> ya fi na muni a jikin wai me a jikinta kalaman shak a jikinta ita wa kalaman shak eh, daurawa to me ya faru haka ban i don't know amma kada hoton shi da wani wanda kuma kusa hoton ta wata baturiya ne ko menene ko dai shafe-shafe ne ko menene i don't know ban san wani irin sako ba ne i don't know shi sa dan Allah dan annabi kamar kan da aka hada hoton shi da wannan i don't know bai dace ba bai dace ba kamar kan da kuka yi wa Sheikh Sharif Jamblo wallahi bai dace ba in kana da bambancin ra'ayi da shi wannan hotonsa da kaje je ka hada da wata na Sharif Jamblo wallahi jama'a wallahi ba zan iya nuna muku bane wallahi ba zan iya nuna muku bane na rasa wani irin shir'anu ne ko sun sani ina gogewa ne ina goge sha turo ina goge sha turo ina goge sha turo kamar kan nauka wa shek sharif jambulo wala bai dace ba bai dace ba sam sam sam bai dace ba malami ne kowa na ganin kimansa da darajarsa a ma shaka ka hada shi da wata wata eh, eh, eh, yar iska wata na sharif jan ma wallahi munin abin da aka yi masa ma ba kyau to kuma ga kuma yanzu ga na malamin daurawa shi sa ku ga na fito na zo na tawara kuma ga na sarki zaki kwanakin baya wallahi sauran kadan ba dan na kama kafansu ba da su zo su yi makokin malam abulfatai kan facebook da su yi makokinsa kan facebook kan gashi nan fa yana raye amma kun kashe shi dole dole dole dole kun kashe wanga bawa Allah yana yana raye wani lokaci ma wai wannan zai zai tafi je Kano ne ko muka muke da program da shi ma wala yana kan hanya zai <laughs> ana Allah Allah tura shi rami ana kai ba ma wannan ba kwanaki haka kan YouTube kun gano ka muna fitina musiba aka ta yada wani da rubuci ya rasu kuka kuka masa wanga bawan Allah wanga dattijo bawan Allah har ya fito yazo audio yace wallahi ina nan raye ban mutu ba duka duka duka YouTube ne o duka wanga sharing YouTube ne insha Allah Islam Tolo ba za mu na ji zan yi haka insha Allah wallahi kwanaki haka da rubuci kuka masa YouTube aka ta yada wa da rubuci ya rasu wallahi wannan lokaci na na rasa ina gani eh ban san wani yanayi na shiga wannan dare ba ina Allah ban jira gari ya waye ba na ta kira malam garba na ta kira malam garba shi da na matsa shi har ya ɗauki wayana wannan dare muka fito muka zo muka yi program da da rubuci da kansa da kansa ya fito ya ce yana nan ya ce ku bashi ya ce yana nan waka ku so sauri haka nan kuma na mala abul fatai yana hanya za shi kano amma ana allah allah tura shi rami wai ya rasu aka kawo wani hoto kuma wallahi kaga hoto ka ce wallahi ga mala asafla ka ce ga mala fatai yana kwance kuma an samu hasari ne motan yayi kaca kaca kuma gashi me shi kwance kuma me shi ashe ma bai mutu ba yana nan da ransa aka zo mala fatai ya rasu aka ta wa duniya to ga kuma sarki zaki kuma wazan bar ka, wa iyazu billahi wazan bar ka. ni da wa muka yi shawara amma kaga youtube kuka bar wasu suka yi hushi <laughs> kuma ga kuma yanzu eh, eh, shekaran jiya aka kuma sake turo mini wai na malamin daurawa eh, na eh, sharif sani jambulo kuka sake aka sake turo mini yanzu kuma ga na malamin daurawa don Allah nawa za kawo gobe sakon da ake son a turo bini iya wannan bidiyon da aka yi magana ko kuma abin da ya faɗa ko kuma abin da kake son ka faɗa ko kuma a'a menene kake so ka gaya min sako ai kawai sako mutane sakonnin mutane nan ga da yawa wani ma sakon shi kai wata uku amma da na duba na bincika na kamar nawa irin wannan sako wala Allah ba gaskiya bane abin da ba gaskiya ba na zo saka ba zan ma tara yi maganarsa ba ba zan ma tara yi maganarsa ba sa don Allah don annabi in YouTube ku sa abin da kuke sakawa gaskiya ku sa abin da kuke sakawa eh shine wallahi ita ce gaskiya eh in baka ba mutum na gidansa ku <laughs> ku zo ku jawo masa makoki na malamin daurawan gaban san mu kuke so ba ban san me wallahi don know yasa in dai za ci gaba da turo min wannan gaskiya ba zan saulara ba ba zan saulara in ji ba amma in kana so in ji har mu zo a yi program kai to wala <laughs> gayi <laughs> sai lahira kenan sai lahira kenan wala gayi ban san da ba za turo mana gobe ba shi yasa jama'a ina gani iya sakon kenan abinda na zo sanar da jama'a dan Allah da annabi a sa hankali don Allah a daina a daina irin wannan ba baya da kyau bai dace ba jama'a na bar wanan malam gayi kwana biyu ba mu magana ba ya kamata mu yi fira da kai malam gayi na to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh